وات فاك يا صاحبي قال لك جاوبه وان فينال ديال تي بي كوم دابيتود داخل رابح فورفي راه دومين المثلتة اللي فيها صدمين الا تاكا حديث الغاشية وجوابات العربات الصدفة اللي كنت معاون نقيو لي ريم على جي كلاشيك مشيت شي حرك الدودة اللي في الطريرات وجمعوه في تريو فريستايل الريكي نكحت فيه جميع الوليات جاوب جاوبتي بضربوكا في البيت الفيديو سيلفي جبحو عليك لسان في لي سيتاسيون الخريات وقع ليك التبان وحق ما يديك راني طانز ومطلعها عليكم شوفوا ليك بهاشتاك تحريشات كتخموا يا ولد الزهرة باش تخرف هاد الشوارع تكون راجل باش تسمي وتجي فاس ربعة فطراك كي طيب هاد الحمام غي جمع حومة راني في هاد الجيم فران اتيديون تو غابوز كتبتي في ويب اواردز ايديو مسطح مسلش في لي بانج راني بك سنوات ضوئية هارب عليك راه بليزير مني نوريك فين عندك الجهل شوف فوق البيرو شحال عندي من بخي عاد حاول تقاوم هاد النكاح ياه yeah. نقلبوا البيت وبنفس الهيت سكول اندر جراوند تيتوريال ليكم سوا ديزون عبرات جات الخواتيم اجمع درستك ما صدقش عليك الضحكه سوا ديزون العبره تاج بالخواتيم راه ماشي التيكيتا اللي دارت لك ديك الحكه دو غير على دوك لي ستاتو حشومه تكذب عليهم وتقول لهم كنا عشران هادي البوم ضب عطيتكم غير عدا وانت طمعتي قلتي نشركو الغدا بات سوسي حتى الا سميتوه بيف غيديرو في ليكي اي بسي فيلسيوس الجاراتي كودو فراب نورمال عليكم تكبر ديكلونشيت وانا نيت اللي غنختم غيمجدوني سبحاني وتعاليت طغيت وناوي مازال نزيد نستعلى ياه yeah. الحيوانات لا ما جبتش قالوا يجيبوا الكيس صحتي انا لك الجناح انا وخاف لا بغى يهضر معانا لا لا لا كي مسكيني <laughs> لا لا كلشي ربحت نضرب شي يوسف وعلى اخر جريتي على ربو كلبي لا ما نفعش ما تثقش فيه